Aşıq Ələsgər, yaylaq. Könlüm qaranquş tək uçub qoynuna, gəzir hər yamacı, hər yalı yaylaq. Ruhum təzələnir, məst olur ürək, görəndə bu çağı, bu halı yaylaq. Kək otu, qırxbuğum, qaymaq çiçəyi, bənövşə, qan təpər, qızlar örpəyi, qoyun mələşməsi, çoban tütəyi, çəkir uzaqlara xəyalı yaylaq. Qırx qız, alaqaya, çilgöz, narışlar, Murov, uzun yoxuş, dəli dağ, qoşqar, Hansı oğul deyin sizi unudar, Düşərmi el sizdən aralı yaylaq? Ələskər köynəkdən çıxartsın sazı, Yenə cuşa gəlsin eşqi, avazı, Tərifləsin allı yaşıllı yazı, Unutma bu böyük kamalı yaylaq.